Parashat Bo. Parashat Bo acontece nas últimas três Makot, antes da praga de gafanhotos. Chegam os ministros, os servos de Paró, e dizem para ele no versículo 7, capítulo 10, dizem assim, Yomeru avde Faró Disseram os escravos de Paró para ele, Anmatai eslano Até quanto isso vai ser como um tropeço como uma punição. Então, manda essas pessoas, manda esse povo. Aterem te dá que haverá Mitzrayim. Por acaso você não está vendo que está sendo destruída Egito? Egito não existe mais. Depois de sete pragas, está certo? Sete pragas. Después de seis pragas, ven a séptima, arbe, perdón, eh, oitava praga, arbe, José Makat arbe, oitava praga de gafañotos que Moshe estaba amenazando acontecer. Y los esclavos de Paró se levantan y dicen lo que dicen. Y la pregunta que acaba aquí, dice Urahaim Makadosh, que no comienzo les reclamaran, entonces la secuencia, eh, perdón, Paró manda vuelta a llamar Moshe y Aarón, e disse para eles, Miva Mia Olechim, quem vocês querem levar durante três dias? E então disse Moshe, nós vamos todos. Nearenu, Zkenenu, Banenu, Bnotenu, eh, jovens, velhos, filhos, filhas, gado, rebanho, tudo que haga Shemlano. E logo depois não está mais essa alegação dos escravos de Pará, não aparece mais na Torá. Então diz, diz Orochem Kadosh, cadê eles? Porque eles calaram e não falará mais. Para entender isso, ele faz uma série de perguntas. Ele diz assim, presta atenção. Por mais que Hashem endureceu o, o, o, o coração de Paró, por mais que Hashem endureceu o coração de Paró, mas já teve pragas e punições suficientes. Dam, Tzfardea, Kinim, Aro, destruíron Egipto. Egipto económicamente, socialmente, moralmente, estaba totalmente destruído já com seis pragas, sete pragas. Acabou. Depois o granizo. Acabou, não tinha mais nada. Qual foi o raciocínio de Paró? Está certo que a Hashem endureceu o coração dele, mas naturalmente qual foi o, o, o, a questão aqui? O que estava pensando? Qual era a lógica deles? Siempre que tenga un, un poco de lógica, pelo menos. <clears throat> Mais ainda a pergunta cabe, pois Hashem pediu para ele três dias. A gente vai sair três dias, está certo ou que? Mas parou de onde eu sabia que não ia ser três dias? Falou para ele três dias. Deixa sair o povo três dias e ele nem três dias aceitava. <clears throat> Diz Orahaim Akadosh, uma pergunta se responde com a outra, presta atenção. Quando Hashem manda Moshe pela primeira vez, diz que nós vamos festejar no deserto. E vamos fazer um hack e korbanot no deserto. E vamos sair por três dias. Então Paró aí começou a duvidar. E ele diz assim, tem um lado, pode ser que o que ele está falando é verdade. Que realmente eles querem sair por três dias. Uma opção. Segunda opção, que están están falando de forma mentirosa y enganosa. Y realmente ellos quieren salir completamente. ¿Y por qué ellos están esperando nossa licencia? Porque Dios de ellos, entre aspas, no conseguí tirar los do Egito. punir a gente, pero no conseguí tirar los do <clears throat> Entonces, para cierto ¿cierto? Como ellos no acreditaban en Deus, entonces pensaron que la segunda era cierta. que eles falaram apenas três dias. Moshe falou três dias em nome de Hashem. É só para eles deixarem sair. E uma vez fora, eles iam fugir. Então, por isso não queriam. Mas, quando começam a acontecer as pragas, uma, duas, três, quatro, cinco, então eles começam a perceber que Egito está totalmente destruído. Então, o Deus de Am Israel tem força realmente. Então, pode-se tirá-los do Egito. Então, realmente começaram a duvidar. Então, por isso chegam os Avdei Paró e dizem: Até quando você vai estar? Talvez eles querem sair três dias e já deixa sair três dias. Olha, olha a situação do Egito. Quando Paró chama Moshe Aaron e disse: Quem vai com vocês? E Moshe disse: Todo mundo, desde os mais jovens até os mais velhos, até o gado e os animais e tudo. Então Moshe disse: Ah, então tinha razão. Não é que quem sai três, é que fugir mesmo. Então, por isso, esse Avdei Paró já não tinha mais o que alegar, porque eles apenas levantaram a questão que talvez seja a segunda opção e não a primeira opção. Quando acontece que Moshe disse, vamos todos, então eles estavam com certeza que eles estavam mentindo. E por isso endureceu o faraó, e por isso não voltam a aparecer mais nesta conversa esse Avdei Paró. Muito bom. Na sequência, <clears throat> muito comprida essa paraxá, com muitos Hidushim do Arahai, mas vamos pegar apenas um. Quando a Hashem, aqui eh, a Torá conta no capítulo 12, versículo 40, 41, 41, Moshav ben Israel, Shomitzaim, Shoshim, Shana, Ubarba, Meotshaná, ficaram 430 anos, quer dizer, desde o nascimento de Isaac, depois de maio saíram com Tzivot Hashem Eretz Mitzrayim, todo o exército da Hashem de Mitzrayim sai, que se refere sobre o povo de Israel, e na sequência diz o versículo, Lel Shimurim Hula Hashem, é uma noite guardada por Hashem, que fue tirada, tiraron de Mitzrayim, esta este Hashem Shimurim Bene Israel Dorotam, está cuidada para todo Israel, para la futura generación, a priori pasó que está totalmente redundante y repetitivo. Y dice Orahaim Makadosh que aquí te un remes para los cinco milagres que acontecieron esa noche de Rosh Hodesh Nisan desde un verso de historia. Entonces, vamos lá. Primero milagre, la época de Abraham, cuando venceu los cuatro reyes, era nesta noite. Pois pues En diz, noche Kalem Laila. esta noche de Rosh Hashanah. En Yetziat Mitzrayim, Vayhi Laila, elis. no meio noche noche acontece que para libera o pueblo, oficialmente ya estaban libres. Saíron de Miami, oficialmente meia noche ya estaban libres. Tercero milagre, <clears throat> la época del rey Hisquiau, cuando Gabriel Puni o ejército de Sanjerib. Vaihi como das en Melahim Bet, capítulo 19, versículo 35, también era noche de Pesach, no los Hashanah, perdón, falaron Rosh la noche de Pesach, día 15 de Nisan, todos esos acontecimientos. Tercero, vamos al cuarto, la época de Mordejai y Esther, Nemnu milagre de Purim, Nadedash, Natamelech cuando Hashorosh fica acordado que no consigue dormir pensando que Amán quiere que hacer una revolta para él y ahí aparece Amán y manda a pindurar Eli, o manda, perdón, pusar ir levar un caballo de Mordejai. Eso acontece también la noche de Pesach, Nadedash, Natamelech. Y a quinta, dice Barajai Makadosh, eh, que vaya a acontecer Geulah, da a futura redención y eh, todas las frases de este pasuk dan un remes para esos cinco milagres que acontecerán y un quinto que vaya a acontecer. Lel Shimurimula Hashem se refiere a un milagre de Abraham, porque a través de un es que Hashem fez con Abraham que venció los cuatro reyes. ¿Cierto? Entonces, Lel Shimurim Hashem, que no acreditaban un es que vino y se salvó del Kazdim y con el fato que le venció a guerra, acreditaran un milagre, entonces el Shimurim Hu la Hashem, por eso está escrito la Hashem, para Hashem, que todo el mundo vio que Hashem que salvó a Abraham de los cuatro reyes, salvó a Abraham también de la foguera. Y en relación a, la salida de Egipto está escrito, a secuencia del versículo, Leotziam Eretz Mitzrayim. Y en relación al tercer milagre de Hiskiau, que Malach Gabriel mató todo el ejército de Sanjerif, Hu Laila, esa continuación, Hu Laila, que es sabido la Baiba la U, y en relación a un es de Mordejai está, está escrito La Hashem, que Hashem fez que Hashverosh no durmise, y en relación a quinta y a quinta Geulá, que nos va a mostrar que es la Geulá de Atidá, que indica este pasuk, está escrito Shemurim, Lejol Bene Israel, Le Dorotam, para cuando vamos a tener a redención final nos días y na vinda do Mashiach. Shabbat Shalom.